Joe Dante pada episode 11 telah diketahui telah meninggal di Hera Palace karena tertembak oleh Sim Suryon tepat di kepalanya. Selain itu Joe Dante juga terjatuh dari lantai 100 dan jatuh tepat di air mancur Hera Palace. Joe Dante juga tertimpa reruntuhan patung Dewi Hera yang meledak dan terkubur di bawah reruntuhan bangunan Hera Palace yang dibom oleh Joe Dante sendiri. Semua orang berpikir jika Joe Dante telah meninggal dan terkubur di bawah reruntuhan bangunan Hera Palace tersebut. Bahkan saat Logan Lee memberitahu Ha Chul, ia berkata jika Joe Dante telah meninggal dan sangat tidak mungkin untuk menemukan mayatnya di bawah reruntuhan Hera Palace. Secara logika hal ini memang masuk akal, karena bangunan Hera Palace sangat besar dan megah, dan jika runtuh otomatis pasti akan sangat susah mencari mayat seseorang di bawah reruntuhan itu. Lalu apakah Joe Dante benar-benar telah meninggal seperti yang diberitakan dan diharapkan oleh semua orang? Atau apakah ada orang yang menyelamatkan Joe Dante sesaat sebelum Hera Palace benar-benar hancur, jika dipikirkan kembali, berdasarkan algoritma dari drama Penthouse? Biasanya setiap tokoh yang meninggal akan diperlihatkan mayatnya di dalam sebuah scene dan ada orang yang menangisi mayat tersebut. Hal itu bisa terlihat dari kasus Min Sol Ah, Na Egyo, ayah Chon So Jin, Oh Yun Hee dan Ha Yun Chul. Mereka berlima sama-sama telah meninggal, dan mayatnya ditunjukkan dalam sebuah scene di salam sebuah episodenya. Namun jika belum terlihat mayatnya, maka agak sulit untuk dipercaya jika orang tersebut telah meninggal. Sebagai contoh dalam hal ini ada Sim Suryon, Berona dan Logan Lee yang akhirnya kembali pada pertengahan season 2 dan season 3. Ketiga orang tersebut, sebelumnya dikabarkan telah meninggal namun nyatanya pada akhirnya mereka belum meninggal dan masih sehat. Mengingat mayat Jo dan T yang sampai ini belum terlihat dan tidak ada kabarnya, apakah jangan-jangan Jo dan T masih selamat dan hidup? Memang sulit rasanya dipercaya jika Jo dan T bisa selamat setelah ditembak di bagian kepalanya, namun drama Penthouse selalu memiliki plot twist yang sangat gila dan di luar nalar. Selain hal itu, ada satu hal yang sangat mencurigakan sebenarnya, terkait Sok Sokhun dan Min Hyuk. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sesaat sebelum bom meledak di Hera Palace, Sok Hun dan Min Hyuk tidak bisa menaiki lift karena terlalu penuh. Hal itu kemudian membuat Sok Hun dan Min Hyuk harus mencari jalan lain. Namun sampai sekarang kita tidak mengetahui jalan mana yang Sok Hun dan Min Hyuk lalui. Jika melihat dari waktunya, sepertinya Sok Hun dan Min Hyuk bisa menemukan tubuh Jo dan Tae yang terjatuh di air mancur Hera Palace. Lalu apakah mungkin Sok Hun dan Min Hyuk menyelamatkan Jo dan Tae? Menurut drama update hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat mayat Joe dan T sampai sekarang masih belum diperlihatkan. Dan sangat wajar kita mencurigai Joe dan T belum meninggal mengingat kebiasaan drama Penthouse yang selalu menunjukkan mayat orang yang telah meninggal. Video ini drama update buat, bukan untuk menggiring opini, namun di sini drama update hanya ingin mengemukakan pendapat terkait Joe dan T. Di samping itu semestinya penulis menunjukkan mayat Joe dan T untuk mengurangi kecurigaan penonton terkait Joe dan T yang masih hidup. Dan apabila Jo dan Tae memang diselamatkan oleh Sok Hun dan Min Hyuk, maka season 4 drama Penthouse pasti akan terjadi karena penjahat utama drama ini masih hidup. Belum lagi fakta terkait Chon So Jin yang masih hidup dan bebas berkeliaran membuat semuanya tidak bisa berakhir dengan mudah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya jika Jo dan Tae telah meninggal? Atau apakah kalian percaya jika Jo dan Tae masih hidup?